Hər sinihatdan, hər kəs amsalsan. Bu gün sizinlə bir yerdə e, Barcelona və e, dostlar Real Madrid futbol kartlarını göstərən dostlar, dostlar. E, bu video məndən çox istəyirdiniz dostlar. Yəni deyirdiniz ki, dostlar, nə olar bu video çəkirəm. Mən də sizə görə bu videonu çəkəcəm. Düz 1 həftə, 1-2 həftə olar ki, bu videomu ondan gözləyirsiniz. Mən videonu bugün çəkəcəm. E, ayın 6-sında atacağam çünki niyə 6-sında atıram dostlar? Bunu Bəzi yerdə mən elə ki, montaj düzəldəcəm ki, yəni siz bahasına reklamlar əlavə edəcəm. Nəsə ki, istər, söz uzatmadan keçək videomuza və söz, e, videoya keçmədən öncə dostlar, xahiş edirəm kanalıma abunə olub və videoma like etmək unutmayın dostlar. Yəni sizin like-ınız çox önəmlidir. Like onun üçün ola, 50 olaq da, yəni 40 abunəyik yəni, 50 olaq da yəni. Nəysə dostlar, keçək videomuza. Öncə videoya keçmədən öncə e, like atın dostlar. O bir kanal artık bu videonu atmayacağım. O kanal artık video atacağım yani. Neyse. Önce dostlar biz sponsor vakitlerimizi göstereyim. E, dostlar e, götürüb kartlarımı. Davay dostlar götürdüğü e, <coughs> <coughs> <coughs> dostlar biraz ıslıyorum dostlar. Bunların bəziləri indi deyəm, mən bunları tez-tez göstərəcəm. Görürsünüz dostlar. E, bunlar Barcelona bütün futbol kartlarım dostlar. Çox xahiş edirəm bu videonu ola dostlar. 12 like atın. 12 like atsanız çox gözəl olar. İnanırsınız dostlar, mən hələ də şokdayam ki, keçən atdığım videoya dostlar e, 40 neçə nəfər baxıb 10 10 10 10 neçə 10 idi 11 11 nəfər like atmışdı. 10 deyirəm demişdim dostlar 11 like eləmişdi. İndi ola bilər 12 13 olsun. Yəni yəni bir həftə bundan qabaq atmışdım yəni o videonu. Yəni məndən bu videonu çox istəyirsən olar. Bu çəkdən nə olar? Ona görə də mən də e, sizə görə bu videonu e, çəkirəm dostlar. Belə eləyək. E, bu video 15-20 dəqiqə olacaq. Çox da uzatmayacağam videonu. E, yəni baxmaq istəmirsiniz. Yəni e, belə Görürsün Messi kartları nə qədər dostlar. Və dostlar kanalıma abunə olmağı unutmayın dostlar. Yəni belə videoların çox gəlməsi üçün yəni mən artıq bu e, kart videosunu artıq final e, eləmək istəyirəm. Yəni siz like-lara yapışırırsınız dostlar. Bir dəfə 15 10 12 like atın. Xahiş edirəm ya 15 15 like atın olar. E, və dostlar neçə abunə istəyirəm dostlar? 10 abunə istəyirəm yəni. 40 avına dəyək elə, yəni. Yaxşıdır, yəni. 1-2 ayda yəni 40 olmuşam, çox gözəldir. Yəni baxışımda artıq 2000 olub, e, 1994 idi mən baxanda. İndi siz baxanda indi hələ sizə təzə görsələr də, çünki hələ güncəlləməmişəm, yəni. Mm-hmm dostlar mən bu videoda Barcelona nakaratlarını belə dostlar bir də Real Madrid kartlarını göstərəcəm dostlar. Yəni yəni sonra deyim ki nakaratları göstər. Baxın dostlar Messi-nin aşağı Messi üçün çox sevirsə dostlar bu videoyu bəyənsin, like atsın, nə olar. Usta, deyəsən bu kartları göstərmişdin. Deyə də göstərək, bəzən göstərmədim. E, yaddan çıxdı dostlar, belə-belə eləyim dostlarım, göstəreyim. E, bu video dostlar, e, izləyin, yəni sona qədər izləyin, yəni mən sizə görə əziyyət çəkirəm dostlar. Belə eləyim dostlar. <coughs> Hə dostlar, e, bayramınızı təbrik edirəm dostlar. Ramazan bayramınız mübarək olsun dostlar. Tutduğunuz bütün oruclar, dualar qəbul olsun hamısı dostlar. Yəni bu qədər. Və e, dostlar, mənim ligdə dostumun kanalı var, Ceyhun Mahmudov, ona da abunə olun dostlar. Yəni 140 olsun, 138 abunədir deyəsən, belə mən baxanda. Yəni abunə olun ki, yəni onun da kanal papiyalı olsun da. Orda bölmə, orada e, kanalıma, orada kanallar elə bir ki, dostlar, populyar kanal qoymuşam. E, var eyni kartlardır, baxın. Hələ burada mənim bir dənə kart var dostlar. E, Messi ilə Ronaldo-nun birlikdə kartı. Yəni bu heç kimdə yoxdur yəni. Bəyəkçə kart. Messi'nin hakəmliyi, Neymar. Dostlar, sizə bir dərsə var. Neymar e, Barcelona'ya keçsə dostlar necə olar? Pis olar, yoxsa yaxşı olar? Mən də yaxşı olar, ey. Əvvəl Ronaldo dostlar, e, Real Madriddə oynayırdı. İndi mən dostlar, e, Real Madriddə də xoşum gəlmir dostlar. Zəifliyimə də, amma, amma əvvəl dostlar Ronaldo var idi. Ronaldo yəni güclü idi. Hə, davam ediyoruz dostlar. E, videomuza. Və dostlar, e, ikinci kanalıma da abunə olmağı unutmayın dostlar. Orada artıq video gəlir artıq. Amma ora mən e, həftədə düz açacağam, bir, bir video paylaşacağam. Yəni, bəlkə bu videonu ora atdım, yəni atmayacağam. Ora yəni, dostlar, e, belə e, bayram videoları, belə gülməli zat videoları atacağam. Yəni, belə oyun videoları, əyləncə videoları və s. yəni video atacağam da. Ay, xatır məndə nə qədər? A, deyim, Messi Ronaldo bir tək aldı. Nə gözəl kartdır, qızıl kartdır. Xoşum gəldi o sarı Messi. Nə qədər kart, nə qədər Messi var dostlar, görürsüz dostlar. 100-dən 200-ə qədər Messi var. İnanırsınız mı? Barcelona kartlarıdır yəni göstərim. Yəni sizə baxın, yəni var Barcelona kartları. بسبب يحضرها Nəysə, davam eləyək. E, dostlar, e, digər e, futbol xətlərimizə dostlar, belə-belə eləyim, tez-tez göstərim. Çünki mən bunu tez-tez göstərəcəm. Video uzanmasın dostlar, uzun olan dostlar, ötürü-ötürü izləyəcəksiniz. Məsələn, e, 5-10 dəqiqə ötürürsə yəni, çünki maraqsız olur dostlar, yəni. Ən yaxşı belə altdan eləyim, siz də yaxşı görün, yəni. Video 5-6 7 e, dəqiqə oldu dostlar. Və dostlar sol ekranda 3 3 dənə video qoyacam. E, dostlar bir dənə kanal qoyacam. Kanalıma abunə olun dostlar. Linki ilə qoyuram sizə, yəni abunə olun da yəni. Sizə görə qoyuram. Siz də çox xahiş edirəm kanala abunə olun da onlar dostlar. Sizə görə əziyyət çəkib video atıram dostlar. Sizin abunə olmalısınız nəşi dostlar. Bir də abbasısız abunə olsun ha. Və dostlar çox adamlar tam abunə olmuyor. Yəni e, yəni gedəsən necə abunə olmadı dostlar. Abunə olanda bildirimləri tam atmır. Məsələn, hamısına vurmur da, heçə vurur. Ona görə hamısına vurursa bildiriş elə ki, anında gələcək. Əgər abunə olmusan, bildirim atmırsan. Çünki abunə olsan, sən artıq videosu gələcək, amma yəni bildiriş gəlməyəcək. Yəni sizə 40 abunə görə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni sizin üçün balaca hədəf ola bilər. Yəni mənim üçün böyük hədəfdir dostlar. Yəni baxışına dostlar, 2000 e, olub, 2000 e, tam 2000 olmayıb. E, 1900 neçədir? Bir 2000, yəni 2000 sayaq da yəni. Bir dostlar, bunu belə gəldi. Belə qoyaq, e, bunları göstərmişim də. Yəni belə qoyaq. Mən bir daha kamera düzəldeyim dostlar. kamera alacaktım. Biraz kameramda problem var. Ee, dostlar, əziz tamaşaçılar, dəqiqə dostlar. Video daldırıb açacağam. Bak. Hə dostlar, devam ediyoruz. Ee, <coughs> dostlar, bu videonu mən çəkəcəm saat e, şey sabah atladım. <coughs> videodur salində atsam ki, izləməyəcəksiniz. Ona görə də bir bundan sonra dostlar həftədə 2 dənə video gələcək. Üzr də hesab eləyin. Və video atana bəzən like atmırsınız. Yəni belə maraqlı uzun olanları belə like atmırsınız. Barcelona kartlarını tutarmağıma hələ var, yəni. Biz tez-tez göstərək, az qalmayıb əslində amma. Bunlar Real Madrid kartları da baxın. Nəsə, e, bunları belə qoyub, onları da göstərəcəm, onlar axırda da indi hamısı ömür, elə bir ki, sırası var. E, sıraları qarışdırmayaq. E, necə görür dostlar, kameram belə eləyim. Belə biraz, e, belə, belə yaxşı dostlar. Bunları göstərdim dostlar. Bunları ə, e, yaxşı yerinə qoyaq. Bunları göstərdik. İndi keçəcəm sizlərlə dostlar. Barcelona'nın kartları belə, Messi. Eyni kartlardan o görə bunları mən tez-tez göstərəcəm. Vaxt itməsin. Vaxtımız yəni dəyərlidir dostlar. Yəni siz də vaxtınızı yaxşı dəyərdirin, yəni yəni. Bu videonu mən indi çəkib yayımlayacağam. Atacam da indi. Youtube yazısı, yazısı dostlar Messi Nihat gələcək yəni. Zaten mənim bir dənə kanalım var, o gəlir. Bir də ikinci kanalda gələ bilər. Bu qədər dostlar. E, belə belə. Nəsə bunları mən ala qoyum. Keçək obsi e, futbol kartlarımıza. Video çox uzun olacaq eyb yoxdur, ustad, yəni bilirəm siz baxacaqsınız, yəni. Bax, bunları göstərdik dostlar. İndi keçək digər futbol kartlarımıza dostlar. Və bundan sonra dostlar uzun videolar olmayacaq. Yəni, yəni xahiş edirəm kart videosu istəyin dostlar. Göstərəcək kartım qalmadı. Artıq bu sonuncu elə futbol kart videosu olsun da artıq dostlar acıza gəlməsin dostlar. Nə, nə videosu çəkim dostlar? Belə əyləncəli video ata bilərəm. Məsələn. Keçən atdığım videoya məsələn indi e, neçə layihə var layiq edir məsələn. Məndə Messi var dostlar. Mən bunlar bir gün sayacağım, amma vaxt yox deyir dostlar. Tez-tez göstərək. Real Madrid futbol kartlarına da əlavə dostlar. E, bakalım. Tez-tez göstərək. Eğleli kartlar. Yəni baxın, baxın, baxın. Messi'nin güzel kartı var. Kızıl kartlar. Burada video gəlir, videoda durduram dostlar. Davam edirik dostlar. Hə dostlar, davam edirik dostlar. Bir dəqiqə. Kamera düzəltmək biraz çətin oldu. Hə dostlar, ki mən hamısı ödəyirdim dostlar. Mən Rusiya 2018 kartlarında məndə 2 dəyərli, yəni bir dənəsində 8 dənə olur. Yəni Messi bax 4 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dənə zadı. Belə kartlar. Baxın. Bunları qoyub dostlar, başqa bu Real Madrid kartlarını göstərim. Yəni e, bilməyənlər üçün belə kamera aşağı salın belə bir dəqiqə. Belə yaxşı görsənir, hə, bu kartlar. İndi göstər belə, keyf, çək dostlar. Xahiş edirəm, kanala abunə olmalar. Video çox uzatmanın mənası yoxdur dostlar. 5-6 dəqiqə qutaracaq bu video. Mən zaten bu kartlardan ən çox Barcelona kartlarını sevirəm. Bu kartları sevmirəm. Yəni, yəni bu kimsə, kimsə səsə verərlər. Hə, bu belə yığaq dostlar. Qoyaq bunu kartları bura. Bu, bu zaten bura qoymaq istəyirəm. Bu ayrı zaten. Bunu qoyaq bura. Bu zaten... Hmm. Belə eləyim dostlar, yaxşı görüm də. Belə kam... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqəlik yandıracaq. Bir dəqiqə. Hə dostlar, davam edirik videomuza. Kartları bile getirdim. Kartları koyun buraya. Dostlar bunu buraya, koyak. Bunu bura koyak. Bunu da koyak buraya. Yani yer olsun da yani. Ha koyak bunu bura. Bilirim de dostlar. Görünmür böyle. Bakın dostlar. Necə qartı Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo ən çox Ronaldo ilə Messi sevirəm əslində. Ən çox Messi də Ronaldo da sevirəm dostlar, hə? Ən çox mən Barcelona sevirəm. Çünki mən öz profilimə Barcelona şəklini qoymuşam. Yəni hamı özünüz bilirsinizdə. O şəkli özüm yazmışam dostlar, nədən? Bəyəndiniz mi dostlar? Elə onun elə bir şey dostlar, turuncu rəngə də yazmışam. Bu arada koyalım buraya arkadaşlar. E, çeçek diğer futbol e, kartlarımıza. Çox uzatmayacağım dostlar, çünki izləmək istəmirsiniz. Bir, mən bunu 5-6 dəqiqəyə bitirəcəm. Uzun vuruy. Kartlara ayrım dağılmasın dostlar, çünki yığmaq çox çətin olur. dostlar. Kamera necə çəkir dostlar. Və dostlar, e, bir gündə dostlar 4 dənə video gələcək dostlar. Elə bir ki, ayda elə bir ki, mən elə bir ki, bir ayda elə bir ki, 6-7 dənə video atıram. Yəni belə getsin. Belə atacağam. Çünki 6 dənə video atıram çünki e, az atdım ki, yəni siz izləyin. Yəni hər saat, hər dəqiqə atsam izləmə, yəni istəmək istəmirsiniz də. Sizə görə mən az, az atacağam. Amma video atacağam da. Necə kartlar var dostlar? Pislimi yaxşıdır, mən də yaxşıdır, əladır. Bu kartlar necədir? Mən də yaxşı deyirəm. Çox neçə ildir mən bu kartları saxlayam, dostlar. 2 ilə 3-4 ilə yaxın saxlayıram. 4 il olmaz yəni, olar əslində. Eyni-eyni kartlar qoyaq bunu bura, göstər. E, e, az qalıb dostlar videomuzun bitməyinə. Və dostlar, 10 like atsanız, yəni çox gözəl olar. Dostlar və abunə də istəyirəm, 10 abunə istəyirəm, xahiş edirəm nə olursa. Bir gündə 50 olaq da 10 abunə istəyirəm dostlar. Neçə siz üçün nə istəyirəm dostlar? Bir dənə o ab abunə olanda kanala nə olar? E? Nə olar? Xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm kanala abunə olanda nə olar? Abunə olursa bildirişlər deyəsən dostlar. Mən hər video atdığımda e, sizə 1 dəqiqə 10 saniyə, 15 saniyə gəlirlər aslar. Mən onu bilirəm aslar. YouTube sizə onu elə ki bildiriş kimi göndərir. Mənə belə göndərir. Tutaq ki, e, kiməsə kimisə kanalına abunə olsan səbəb bildiriş göndərir bəzən. Canlı yarı da göndərir. Yəni bildiriş göndərir də. 15-30 saniyə göndərir. Ləsə bunlara göstərək, göstərdik dostlar, belə. E, və arkadaşlar, e, kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. E, dostumun da kanalına abunə olun dostlar. O, o mənim kanalıma abunə olun dostlar. Qoyaq. Belə axırıncı futbol kartımız. Bir iki dəqiqə video bitirirəm. Yalan yoxdur bizdə. Keçən atdığım videoya artıq dostlar 9 nəfər like verib, 25 nəfərdə baxıb, yəni heç bir yəni pis deyil, yəni, yəni yaxşı pis deyil. Bunları göstərək, bir necə axartdı. Parıldayır. <coughs> Mən dostlar, benim ki bir həftədə həmçinin destab dəqiqə, e, belə. Yeni bir şey dostlar, 2 2 dəfə video var elə həftədə. Çünki çox atmaq istəmirəm, yəni. Ola bilər dostlar, bəzən ki video çəkə bilməyəndə çəkəcəm dostlar, ona elə ki bir həftədə bir video ata bilərəm ola bilər. Yəni siz e, like atın ki, mən atımda dostlar. Sizi gözləyirəm. Son bir dəqiqə dostlar. E, Bəyəxlərim bu kartları göstərmək yadımdan çıxdı. Kartlarıma göstərim. Burada bu kartları sevirəm. Bu qoya dostlar. E, belə. Hə dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Videomuzun sonuna gəldik dostlar. Atdan videoya like atmağı unutmayın dostlar. Belə videonun çox gəlməsini istəyirsə kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, salamat qalın, özü yaş baxın dostlar. Bir dənə kart göstərim, ondan bitirək də videonu. Bir dənə kart, bir raz, bir raz. Dostlar, son ekranda dostlar, videonun bitməyinə 20-25 saniyə qalmış dostlar. Orada 3 dənə video olacaq, son işləmimiz və e, populyar və də 16 video olacaq, yəni e, köhnə. Və bir dənə ortaya kanal qoyacağım, kanalıma abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, sağ olun, özü yaş baxın, kanala abunə olmağı unutmayın. Hoşça kalın, özünüzə yaxşı baxın. 20 saniyə dostlar video bitir. Yəni sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Hə dostlar, sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Belə videonu çox görməsini istəyirsə, e, like atmağı unutmayın dostlar. Sağ hansı hansı kart xoşunuza gəldisə, mənə yorumlarda yazın dostlar. Çox sevinirəm. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın.